Te estoy esperando, anoche es nuestro cómplice. Música electrónica. Te estoy esperando, anoche es nuestro cómplice. Música electrónica. Te estoy esperando, la noche es nuestro cómplice. Te estoy esperando. La noche es nuestro cómplice.